Gemma ഇവിടെ ഇവിടെ gerar a tarefa. Para nós. Mais natureza que veio para nós cachorro. Remédio para tudo. Cachoeira. a terra para mim, uma valor que paga. Paraty é único porque tem muita cultura, é uma cidade que vive de festa, o povo nosso é um povo alegre. Isso aqui, para nós, vale ouro. Thank you.